Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que seja inspiração, plantando somente o bem Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra da benção, protege meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, mas não quero é sofrer a ninguém eu quero é viver bem sem ver ninguém passar fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado no meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que meus filhos sentem orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo, e um bom pai, as coisas boas da vida tenta até conspirar. É sei assim que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Tu bem, sabes que querer é poder. Essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. vivo uma vida simples, com humildade e respeito. Favela ou Zona Sul, eu vivo do mesmo jeito. Que seja inspiração, plantado somente o bem. Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém. Meu Deus, me cubra da benção, protege meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero é sofrer de ninguém, eu quero é viver bem sem ver ninguém passar fome. Se eu não puder ajudar, não irei a trabalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que meus filhos sintam orgulho de mim, minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se ama um filho, um bom esposo e um bom pai, as coisas boas da vida tendem a te conspirar. É, sei que o amor sempre vai vencer se tu tens fé. Deus não vai te abandonar. Tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Essa batalha você vencerá.